九德提供多款漏液减脂器产品，如单点式、面状式、带状式等，可用于不同的应用场域，提供全方位的漏液减脂。以下我们将针对常用的漏液减脂器应用来进行介绍。单点式的漏液侦测，常用于小范围或狭窄环境中的漏液侦测，如伺服器机房中，可用来保护特定的核心机台。当遇到水冷管道泄漏、空调漏水等状况。 并能透过如九的云端等后端系统，及时提醒管理者现场状况，以调度异常排除处理，避免重大的财产损失。若预期的泄漏范围较广，如各式的液体储存槽、管道线路，则可以安装减资带型的泄漏侦测。当发生异常状况的时候。 可以更广范围的来侦测漏雨情况，搭配后端的即时警报提醒，可用于更多元的监控应用。而社慧工业中常会使用到漏雨检测，一般生活当中也时常需要用到相关侦测器，以提供便利生活应用。举例来说，常见的大厦建筑里。 可用于电梯井底部监控不易发觉的渗漏现象，避免积水带来的潜在危害。也可用于重要的电梯机房，有效的将整个区域覆盖，并及时的透过后端讯号做提醒，减少更多人员的不便事故发生。另外，如洗衣机、琉璃台水管附近。 大楼电力设备等等，都是常用于一般住宅的漏液检知应用。那以上就是单点式以及减知带式的漏液产品监控。更多客制化应用，欢迎来电询问。也期待你点击下方链接，一起加入九的讨论区。我们下次影片再见哦。